कहिलेदेखि तरकारी खेतीमा आउनुभयो कसरी आउनुभयो होइन त्योभन्दा अगाडिको हजुरको ब्याकग्राउन्ड पनि अलिकति भनिदियो हुन्छ तरकारीमा आउनुभन्दा अगाडि कृषिमा अन्य क्षेत्रमा लाग्नुभयो भने त्यो पनि भन्नु होला होइन त्यसलाई बिस्तारो भन्दै जाउँ अनि बिजनेसमा म थप्दै जान्छु अनि त्यसो गर्दै जाउँ आफ्नो नाम अनि ठेगाना भनेर स्टार्ट गर्नु नमस्कार किसान राममणि अधिकारी धुर्खेल नगरपालिका वडा नम्बर तिन अट्ठाइस किलो हुन्छ ठाउँलाई म विगत दस बाह्र वर्षदेखि यो क्षेत्रमा लागिरहेको छु तरकारी व्यवसाय गर्नु अगाडि म मेरो गाई फार्म थियो भूकम्पपछि यसलाई क्लोज गरेर अहिले यसमा निरन्तर गरिरहेको छु तरकारीलाई गाईहरू चाहिँ कति राख्नु भएको थियो के थियो लगभग पचासवटा माउबाई पचासवटासम्म पुर्याएको थियौँ राम्रै थियो गाईबाट गाईबाट राम्रै थियो भूकम्पपछि चाहिँ अलिकति बजार बिग्रियो दुधहरू नपाट्ने अनि दाना पानीहरू उपलब्ध नहुने र सहयोगीहरू पनि अब घर क्षति भएपछि अब फर्किने कार्यक्रम भएको हुनाले हामीले धान्न सकेन त्यसै गाईको सङ्ख्या घटाएर यसलाई तरकारीहरूलाई नै प्रायोरिटी बढी गरियो गाई त्यति बेला बिक्री भए गाई बिक्री भयो दुइटा चाडा गरेर बिक्री गऱ्यो तिन चार चार पाँच महिना लाग्यो गाई बिक्री गर्न अलिक कम मूल्यमा पठाइयो त्यति बेला अलिक गाह्रो भयो गाह्रै भयो त्यो बेला अब दानाहरू नै नआउने दाना भेसाहरू तराईबाट आउनु पनि बाटो भत्केको अवस्था थियो र सब ठुलो समस्या चाहिँ अब दुध नकट्ने दुध पनि अब बिक्री पनि नहुने अनि सहयोगीहरू पनि अब घर भत्केर घर गइसकेपछि त हामीले त सक्नु भूकम्पले अरू क्षति त भएन अरू त भएन त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै सङ्ख्या घटाउँदै लिएर गएर तर यो तरकारी खेतीलाई नै बढी प्रायोरिटी गऱ्यो त्यसलाई तरकारी स्टार्ट गर्नु तरकारी तरकारी पहिल्यैबाट थियो चार पाँच अगाडिदेखि नै थियो हजुर जोइन्टमा गरेको थियौँ हामीले त्यसबाट आएको आउटलेटहरूको मलमूत्रहरू चाहिँ हामी तरकारीमा युज गरिरहेको थियौँ अनि पछि चाहिँ अलिक थोरै थियो चार पाँच रोपनी गरिरहेको थियो अहिले अनि त्यसलाई अलिक बढाएर लग्यो गाईपछि त्यसलाई अलिक कति रोपनी जति गर्नुभएको छ अलिक दस बाह्र चौध रोपनी जति होला बाह्र चौध हजुर खास के के लगाइन्छ यसमा चाहिँ यहाँ मुख्य चाहिँ गोलीमाडा हुन्छ अनि काँक्रो भक्त लोकलहरू बढी लगाउँछौँ काउली बन्दाहरू यो भेडी खर्सानीहरू भयो धनियाँहरू सागजन्य त्यो अरू सब निश्चित रूपमा चाहिँ गोलीमाडाभित्र लगाइन्छ अनि आलुहरू मुख्य चाहिँ त्यसपछि आलु आलु आलु त खुल्लामै गर्नुपर्छ आलु खुल्लामै हो टनलभित्र चाहिँ गोलेमाडा अनि यो अफ सिजनको धनियाँहरू सागहरू जस्तो यो असारतिर निकाल्ने गोलमेडाभित्रभित्र गोलमेडा भित्रभित्र लगाइन्छ चाहिँ घुस्सा बालीको रूपमा घुस्सा बालीको मेन चाहिँ गोलमेडै हो गोलमेडा नै धेरै मान्छेहरूले गर्ने चाहिँ कारण चाहिँ के रहेछ खास गोलमेडाको चाहिँ लामो समय आउँछ सर यसको जस्तै अब उत्पादन वैशाखबाट जेठबाट उत्पादन भयो भनेदेखि हामीले मङ्सिरसम्म टिक्नु सक्छौँ लगातार लगातार टिक्नु सकिन्छ अनि एकचोटि बजार भाउ कम हुँदा अर्को चाहिँ बढ्दाखेरि एभरेज मेन्टेन हुँदै जान्छ अनि काउलीहरूमा चाहिँ एउटा समस्या के छ भनेदेखि जति गदार आउँछ काट्नुलाई काटो भर्छ नदिकन सुकै छ अनि त्यसपछि सकिन्छ फेरि अर्को नयाँ प्लान्टेसन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि गलमेडालाई नि म माग पनि छ गलमेडाको अनि एकचोटि ल लगान गरिसकेपछि हल्का ट्रिटमेन्ट गरायो भएर पाँच सात महिना सात आठ महिना निस्किन्छ गोलमेडाको गइरहन्छ गइरहन्छ फलिरहन्छ त्यो एउटा बोटा लामो समस्या आउने भएको हुनाले अनि काउली सागहरूमा चाहिँ बन्दाहरूमा चाहिँ त्यसको टाइम भएपछि काट्नै पर्छ बजार भाउ जति पनि दिने भयो त्यसलाई अरू सम्भवै छैन सस्तो भएको बेला आफ्नो पाक्यो भने पनि दिनै पऱ्यो दिनै पऱ्यो बजारमा एकदम कम चाहिँ लागत उठ्दैन भने चाहिँ त्यसलाई मल बनाइन्छ मलमा प्रयोग गरिन्छ कम्पोस्ट मलहरू बेचिन्न बेच अब लागतै उठेन त लानै किन पऱ्यो होइन त्यो झिक्यो नि अर्को लगाइदियो त्यस्तो कहिले कहिले हुन्छ पोहोर साल भयो पोहोर हामीले पाँच रुपियाँ किलोमा पाँच रुपियाँ छ रुपियाँ किलोमा काउली बेच्यो पाँच हजार किलो जस्तो उत्पादन भएको थियो बन्दा पनि आठ दस हजार किलो हाम्रो स सहकारी तल पनि त्यस्तै हो यहाँ पनि त्यस्तै भयो बाह्र चौध हजार किलो चाहिँ हाम्रो लगभग त्यो लगानी नै उठेन पर्छ यहाँ मल बनाइयो कि त्यतिकै बेच्नु होइन मलै मलमै हालिदियो त्यो अब कोही ट्र्याक्टर लगाएर फाट्यो थियो नि पाँच रुपियाँ किलोमा त यहाँ लेबर कस्ट नै उठ्दैन टमाटर चाहिँ त्यस्तो हुँदैन टमाटर एकचोटि हुन्छ सर एकचोटि लगभग एक महिना जस्तोको समय आउँछ तिन सयदेखि पाँच सय टनेलको नि तिन चार सय पाँच सय रुपियाँ क्रेटसम्म आउँछ तिन सयसम्म बेचिएको हामीले क्रेटको तिन सय भनेको किलो कसरी पर्ने किलोको चौबिस किलो हुन्छ सर तिन सय चार सयमा आउँछ एकचोटि चाहिँ सर थोरै समय आउँछ त्यो बेलाको चाहिँ केही क्रेटहरू टिपेर फ्याल्यो भने पनि बजार लान सकेन भने पनि फरक पर्दैन अर्को लिएर फल्दै जान्छ नि यो सृजना जातको त लडा जाने जात त्यो त बाह्र चौध पन्ध्र फिटसम्म बढ्छ अनि त्यो दुई तिन स्टेपको लेस भने अनि त्यहाँ माथि जाने चाहिँ अब मेन्टेन हुँदै जान्छ अनि त्यसपछि दुई हजार पच्चिस सय तिन हजारसम्म क्रेट पुग्छ तिन हजार भनेको त हजुरको एक भन्दा पनि बढी भयो बढी भयो एक सय कुनै समय त्यो नै आउँछ सर दुई हजार त म पुगेकै हुन्छ प्रायः हुन्छ हुन्छ सर यहीँबाट लाने हजुरकोबाट दुई हजारमा लान्छ यहीँबाट हामी होलसेला दिन्छौँ अनि अरू खुद्रा यहाँ पनि बेच्छौँ सर मकाको चाहिँ यो अलिकति विषादीहरू हामीले प्रयोग गरेको नि सर प्राङ्गारी हो अनि प्राङ्गारी गरे हुनाले अलिकति स्वादिलो पनि छ अन्तको हेरिकन अनि यसको आयु पनि बढी बस्छ सर त्यो बजारको गोलेमाडा दुई तिन दिनमा कुहिन्छ भने हामी कहाँ हप्ता दस दिनसम्म पन्ध्र बिस दिनसम्म केही हुँदैन अनि यसमा रोगसोग लाग्यो भने चाहिँ कसरी गर्ने त अब नेट राखेको छ सर किराहरू त प्रायः सो पस्दैन अब रोग लाग्यो भने चाहिँ अब जैविक विषादीहरू निम्जन्ने चिजहरू अनि ट्र्यापहरू हजुर हजुरले देख्नुहोस् न ट्र्यापहरू अझै पुरानो ट्र्यापहरू हामी झिक्ने भ्याएको छैन ट्र्यापहरू प्रयोग गर्छौँ अनि धेरै रोग लाग्यो धेरै विषादी प्रयोग गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ बरु हटाइदिने नहाल्ने किनभने अब अहिले दुई लाख रुपियाँ बढी तरकारी एउटा कमाउनु कमाउनु भन्दा दस लाख रुपियाँ उपचार गर्न लाग्छ आफू पनि अस्वस्थ भयो त्यो कारण विषादी कारणले अनि खानीले पनि धेरै पनि भयो अनि मैले यहाँ विषादी हालेर बेचेको तरकारी म पाउन लाग्दा जाँदाखेरि काठमाडौँ गएर मैले खानुपर्छ घरि यहाँ त खाएर हुँदैन त्यो कारण म चाहिँ गरिदिन्छु सर अरूले के गर्नुहुन्छ म चाहिँ छोडिदिन्छु बरु छोडिदिन्छु झिक्छु अर्को हालिदिन्छु अब एउटा सामान्य यसो यसो हिसाब गरौँ न हजुर प्रति बोट अब एउटै बोटको त हिसाब हुँदैन तैपनि अब औसतमा एउटा बोट टमाटरले उसको जीवनकालमा कति किलोसम्म दिन सक्छ हामीले म्याक्सिमम् चाहिँ नौ दस किलोभन्दा बढ्ने काम सकेको सर नौ दस नत्र सात आठ किलोमै अड्किन्छ किन हाम्रो चिसो छ सर यो यो चाहिँ फेरि पाँच सालमा अलिक बढी उत्पादन हुन्छ अलिक पच्चिससम्म उत्पादन हुन्छ हामी यहाँ हामी कहाँ चाहिँ हजुरको लगभग लगभग असोज पछि चिसो सुरु भइहाल्छ अनि वैशाखभन्दा अगाडि अब छिटो गऱ्यो भने वैशाखभन्दा अगाडि गोलमा निकाल्नु सक्दैन सर यहाँ अब अब अहिले हालेको बिरुवाहरू त वैशाख पनि छिनी हो लगभग तिन महिना जस्तो नब्बे दिन त कट्नै पर्छ सर बिरुवा राखेको मितिर त चारै महिना हुन्छ एक सय बिसै दिन हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि एउटामा नौ दस किलो आयो भने धेरै राम्रो छ दस किलो आयो भने र एभरेजमा चाहिँ अब त्यही हो हजुरहरूकोमा चालिस पचास पर्ने जस्तो बुझियो एभरेज त्यो चालिस पचास सर एभरेज आउने त्यही नै हो सर चालिस पचास अनि त्यस्तो हजुरले याद गर्नुभएको छ कति कति धुरमा अथवा कति रोपनीमा कति आनामा कति बिरुवा एक रोपनीमा कति बिरुवा जान्छ त्यस्तो याद गर्नुभएको छ हामीले यो हामी प्रायः गोलमेडा चाहिँ खुल्ला हुँदैन सर यहाँ त्यो अलिक खोजतिर अलिक तातोतिर मात्रै हुन्छ टनेलभित्रै गर्नुपर्छ हामीले यो पाँच बाह्रको टनेलमा चाहिँ डेढ सय बोट लाग्छ सर यो लगभग लगभग होला डेढ एकान डेढ जति होला सर यो रोपनीमा काउनुहुन्छ सर यहाँ रोपनी यसो डेढ सिट बोट जान्छ सर एक्लो पनि यहाँ पाँचवटा टनेल बन्छ सर राम्रो ल्यान्ड मिल्या छ भनेदेखि यो पाँच बाह्र टनेल पाँचवटा बन्छ पाँचवटा पनि पाँच सा पाँच भने साढे सात सय बोट जान्छ सर साढे सात सय बोट जस्तो हजुर अनि त्यसमा दस पर्सेन्ट चाहिँ मर्छ सर विभिन्न कारणले गर्दाखेरि पानीको तपिनेहरू किराहरू अनि कुनै भाइरस लाग्छ उहाँले फाल्नु पऱ्यो त्यो कारणले दस पन्ध्र पर्सेन्ट लेस हुन्छ जो पाँच पाँच साढे पाँच सय बोटहरू चाहिँ एक रोपनीमा हुने हो सर अब उत्पाद हुने चाहिँ एभरेजमा अब त्यो सबै बोट त काउन्ट गर्नु परिहाल्छ त्यो पनि त्यसै थपिन्थ्यो नि बोट लेसो भएको नि त्यही आठ नौ किलो म्याक्सिमम् दस किलो छ त्यही नै हो सर नौ दस किलो बढी प्रायः जस्तो फल्दैन जस्तो लाग्छ मलाई मेरो चाहिँ अनुभवमा दस वर्ष अनुभव छैन सर एउटा दुइटा कुनै कुनै बोटा फलेको त लागु भएन सर एभरेजमा फल्नु पऱ्यो भनेपछि छ महिनासम्म त्यसले चाहिँ दिने भयो वैशाख वैशाख जेठ असार साउन भदौ असोज छ हामीले छ सात महिनासम्म चाहिँ राम्रोसँग टिप्छौँ सर अनि मङ्सिरबाट चाहिँ टिप्दैनौँ यो अब यो हजुर देख्नु भएको छ यो बन्दै ठ्याक्कै मर्छ नि कुरै नि भोटै सार बनाएको छ मङ्सिर पुष माघ चाहिँ यहाँ केही पनि नहुनु मङ्सिरबाट पुष माघ त ल केही पनि हुँदैन सर यहाँ चिसो भएको हुनाले त्यति बेला चाहिँ बारीलाई के त्यतिकै छोडिन्छ अथवा अरू साग साग के लगाइन्छ कि कस्तो छ सागको चाहिँ बजार राम्रो आउँदैन सर अहिले सबै त्यो साग उत्पादन हुने धनियाँ सागहरू त्यो भएको हुनाले हामी काउलीहरू पनि अहिले यसपालि चाहिँ अलिक महँगो भयो नत्र यो बेलामा चाहिँ काउली नौ दस रुपियाँ दस पन्ध्र रुपियाँभित्रै काउली आउँछ सर त्यो भएको हुनाले काउली पनि यसपालि लगाइएको छैन अब दुई महिना ल्यान्ड खाली गर्दाखेरि उर्वरा सकिनुपर्छ भन्ने स्थिति भएर एक दुई महिना चाहिँ खाली नै गर्छ अनि आलु चाहिँ आलु चाहिँ कहिले कहिले आलु चाहिँ हामीले अब यो धान निकालेर लगाउने हो सर धान खेतमा अब अहिले माघमा लगायौँ सर यो चैत वैशाखलाई तयार हुन्छ जस्तो हजुरले मङ्सिर धान रोपेपछि माघसम्म चाहिँ खाली नै हुन्छ खाली नै हुन्छ सर तोरीहरूको तोरीको सागहरू उत्पादन गर्न सकिन्छ सर अब यहाँ पानी सिँचाइ पनि अलिक असुविधा छ ठाउँ सबैतिर पुर्नु सकिन्न दुई महिना तिन महिना खाली गर्ने अनि त्यसै आलु रोप्नु सर अनि धानै रोप्ने धान रोप्नु दुई भाली मात्रै तर यतापट्टि चाहिँ धान रोपिन्न यो टमाटर यहाँ त रोपिन्न सर यो यो चाहिँ अब तरकारी मात्रै हुन्छ एक दुई वर्ष बिराएर म तोरी र उयोहरू हाल्छु सर यो मटर कसा यसमा यसमा नाइट्रोजनहरू फिक्सिङ गर्छ त्यसले युरियाको मात्रा ल्यान्डमा पुऱ्याउने भएकोलाई मोटर पसाएर तोरीहरू हालेको छ अहिले एक दुई वर्ष बिराएर बाली चक्र अपनाएर प्रायः चाहिँ गलिमेरै छ गलिमेरै बढी हुन्छ ल एउटा कुरा अब यो धेरै मान्छेहरू एउटा हामीले पहिल्यैदेखि पनि एकदम सुनिराखेको देखिराखेको धेरै युवाहरू चाहिँ विदेशी हो त्यो अप्ठ्यारा देशमा धेरै खाडी देशमा धेरै जान्छन् कति कतिको स्वास्थ्य बिग्रिन्छ कति के हुन्छन् कति मर्छन् दुनियाँ भएको छ नि आखिर त्यो घर परिवार पाल्नकै लागि हो अब हजुरको यो दस वर्ष अनुभवमा चाहिँ एउटा पाँच छजनाको परिवार पाल्नको लागि कतिमा चाहिँ यो तरकारी खेती टमाटर खेती अथवा केही यस्ता कुरा गरियो भने चाहिँ कतिमा गरियो भने चाहिँ हुन्छ जस्तो यहाँलाई लाग्छ बजार बजार नजिक छ र उत्पादन आउनु गर्ने पाँच रोपन जति हो भने एउटा परिवारलाई सबै काम परिवारलाई पाँच रोपनीले राम्रोसँग गर्दाखेरि बाली चक्र अप्नाउनु त्यो परेछ त्यहाँ निश्चित हुनु पऱ्यो त्यसमा घुसाउने बालीहरू लगाउनु पऱ्यो एउटै लगाउने भएन ठ्याक्क छोडेर बस्यो भने चाहिँ भएन जस्तै काँक्रो हाल्नु पऱ्यो त्यो तल खाली भएपछि त्यो सागजन्य चिजहरू राख्नु पऱ्यो अरू के के हुन्छ छेउछाउमा चाहिँ मिलाएर पऱ्यो पाँच रोपनी ल्याउने एउटा परिवारलाई राम्रो किसिमबाट पाँच रोपनी जग्गामा खेती गर्नको लागि चाहिँ यो टनेल सनेल बनाउन यसो भाडासाडा तिर्दाखेरि मल बिउ गर्दाखेरि कति खर्च लाग्छ सुरुमा अब बाँसकै टनेल हाल्यो भने एउटा टनेललाई बिसदेखि पच्चिस हजार खर्च हुन्छ सर लेबर कस्ट बनाउनु लाएर यस्तो पाँच बाह्रको जुन नेपाल सरकारले सिफारिस गरेको पाँच बाह्रको प्लास्टिकहरू आउँछ प्लास अनुदानमा बजार पनि पाउँछ यो यसलाई चाहिँ प्लास्टिकहरू पुरै किनेर गऱ्यो भने लगभग बाइसदेखि पच्चिस हजार खर्च हुन्छ सर मल खाद बाहेक मल खाद त त्यो छुट्टै हो आफूले गरिरहेको छ एक रोपनी मिलेर ल्यान्थ्यो भने पाँचवटा बन्छ सर पच्चिसवटा टनले पाँच रोपनी पच्चिसवटा टन बन्छ सर पाँच लाख जति लाग्ने भयो लाग्छ सर हो त्यो पाँच लाख चाहिँ अब जस्तो मान्छेले त अब ऋण नै लिने भयो होइन ऋण नै लिएर चाहिँ गर्ने भयो त्यो कति उठ्न चाहिँ कति टाइम लाग्छ पाँच लाख अब त्यही सिजनै उठाउँछ सर हाम्रो सफल भइदियो भने बजार पनि ठिक हुनुपर्छ त्यो बेलालाई होइन सर बजार पनि लब लब नर्मल भाउ आउनु पऱ्यो उत्पादन पनि हुनु पऱ्यो र कुखुराको एट्याकहरू भएन सबै मिल्यो भने त्यो वर्ष उसको लगानी उठाउँछ उठाइकन केही राहत नै हुन्छ अब महामारीहरू आयो र किराहरूको बजारहरू बिग्रियो भने चाहिँ त्यो चाहिँ भएन नत्र भने पाँच रुपियाँ म गरेर त्यो वर्षमा उसले खाइपी गरेर अनि त्यो पैसा पनि तिर्न सक्छ लगभग लगभग एउटा टनमा पच्चिस हजारको मात्रै तरकारी बेचियो भने पनि डबल डबल लागत त उठि नै हाल्यो पच्चिस हजार त आइहाल्छ सर बिस पच्चिस ग्रेड गोल्डबाट त फलिहाल्छ एउटामा केही नभने वर्षभरिमा त्यसलाई चाहिँ अब त्यसलाई टप ड्रेसिङदेखि लिएर त्यसलाई ट्रिटमेन्टहरू त्यो सबै रोग चाहिँ केयर बढी गर्नु पऱ्यो रोपेर मात्रै हुँदैन मुख्य चाहिँ बजार बजार चाहिँ अब बजार चाहिँ खास अन्तबाट टमाटर आएर अथवा इन्डिया टमाटर आएर त्यस्तो हुने हो कि कस्तो हुन्छ बजारको चाहिँ भन्नु यहाँको टमाटर आएपछि त अलिकति असर परि नै हाल्छ सर बजार एकचोटि बिग्रिन्छ नि अब त्यो त्योभन्दा हामी कहाँ चाहिँ अलिकति फरक छ सर हामी बजारको छेउमै छौँ पानीहरू आयो कुनै दिन पानी नि बाटो सब बन्द भयो भने यताबाट पाँच खाल साइडबाट पाउनु तरकारी त्यो पाँच खालतिरबाट बढी आउँछ सर अनि त्यो बेलामा चाहिँ बनेपाउन सर्टेज हुन आउँछ व्यापारीलाई खर गर्नुहुन्छ अनि नि हजार छ नि त्यो लगभग बाह्र पन्ध्र तिन चार सय नै बढी हजारसम्म बढी आउँछ सर्टेज भएपछि टिप दिनुहोस् भन्नुहुन्छ उहाँ आउनुहुन्छ हामी टिपेर हाल पठाइन्छ पानीहरू आएर बाटो बन्द हुने पानीहरू यस्तो दही प्रकोपहरू हो भने चाहिँ हामी जान्छ त्यो बेला चाहिँ अलिकति भाउ आउँछ नजिक भएको हुना अरूलाई त लागु हुँदैन मलाई चाहिँ त्यो लागु हुन्छ सर बजारको नजिक बजारको नजिक भएको हुनाले आफ्नो सर्टेज भयो भने चाहिँ पठाइदिनु है भन्नुहुन्छ आउनु आउनुहुन्छ मर्सा लिएर आउँछ कोही गाडी लिएर आउँछ सानो त्यो अटो चल्छ नि छ त्यहाँ खुरा आउँछ हामी टिपेर पठाइन्छौँ हामीलाई चाहिँ एउटा फाइदा त्यो छ छेउ भएको हुनाले बजार छेउमा गर्दा फाइदा हुने रहेछ बजार छेउमा फाइदा हुँदैछ जहाँ होस् हजुर जुन ठाउँमा जनसङ्ख्या हुन्छ बजारमा होइन हजुर हामीले तिन सय पाँच सयमा टिपेर वेतन हामीलाई बजार नजिक पऱ्यो सर हामीले अब बिचौलेलाई दिनु पऱ्यो एकैचोटि तिनलाई होलसेल त्यो काटेमालाई दिन पाइयो अब यही गोलमेडा चाहिँ हजुरको पाँच खाना उत्पादन हो भनेदेखि किसान टिपेर त्यो बारीको डिमान्ड निकाल्ने अनि त्यहाँबाट एउटा त्यो जम्मा गर्ने एउटा त्यो बिचौलिया हुन्छ त्यसले उठाएर लिएर आएर फेरि उसले अर्को लिएर जाँदाखेरि तिन सय चार सय रुपियाँ क्रेट हुँदाखेरि पाँच सय अर्कोबाट आइहाल्छ पाँच सयसम्म क्रेटमा आउँदैन घाटा पर्छ मलाई त्यो टिप्नुलाई अब एउटा लेबरलाई सात आठ सय परिहाल्यो सर एउटा टिप्नु पऱ्यो पठाउनु पऱ्यो गाडीबाट तिर्नु पऱ्यो गर्दाखेरि फाइदा नहुने हुनाले उनीहरूले तिन चार सय पाँच सय हुँदाखेरि प्रायः टिप्दैन गर्नु भने हामी हामीमा चाहिँ टिपेर लान सकिन्छ खासै गाह्रो थोरै भएको हुनाले नजिक भएको हुनाले हजुरको यो दस रोपनीमा वार्षिक कति जस्तो आम्दानी होला त खर्च कटाएर साथीभाइ सहयोगीहरूलाई कटाएर भन्दाखेरि हामीले दस रोपनीमा केही नभए हामीले पाँच छ लाखको सबै कटाप निकाल्छौँ सर निकाल्छ अब यसमा म अलिकति घुसनी बालीहरू प्रयोग गर्छु सर कहिले चाहिँ अब धनियाँले नै कभर गर्छ एक लाखभन्दा माथि भित्र धनियाँ सागहरूले अनि म गोलेबाट हालेको ठाउँमा काँक्रो हाल्छु काँक्रो हाल्छ भिडियो गर्छ हाल्छु मिलाएर हाल्छु घुमाएर हाल्छु एउटै मात्रै हालिरहनु पर्ने चेन्ज गर्छु अनि अब यो पैसातिर भक्तिर लोकल काँक्रो निकालेपछि एकदम काँक्रो झिकेर गोलेबाट हाल्छु अनि अनि पछि त्यो पहिला हाल्दै गलौँडा बिग्रेर फेरि काँक्रो हाल्छु गलौँडा बिग्रियो भनेदेखि फेरि म काँक्रो बिचा हालिदिइहाल्छु अनि काँक्रोले मेन्टेन गर्छ म चाहिँ अलिकति फरक किसिमले गर्छु घाटै चाहिँ हुँदैन घाटै चाहिँ हुँदैन त्यो अब बिग्रियो अब आउँदैन भनेको यसो हेऱ्यो अब जति आउँछ आउँछ त्यो उत्पादन हुँदै गर्छ त्यो बिरुवा बढेर जाँदै पनि गर्छ अनि अनि अब गलौँडा बिग्रियो ठाउँमा हामी दसैँमा काँक्रो निकाल्छौँ दसैँ तिहारलाई दोकान निकाल्छौँ जस बारी खाली हुँदैन खाली भन्दा घाटा परिहाल्छ हजुरले भने जस्तै लागु भइहाल्यो नि सर अनि यहाँ चाहिँ जमिन चाहिँ कसरी पाउँछ त हजुर जमिन पन्ध्र हजारदेखि आठ हजारबाट सुरु गरेको सर मैले गर्दाखेरि रोपनीको अहिले मैले पन्ध्र हजार दिइरहेको प्रायः सबै जमिनहरूलाई पन्ध्र सोह्र अनि मल खादको प्रबन्ध अहिले कसरी गर्नु मल खाद म कहाँ गाई छ सर त्यो गाईकै अब यो यसका फुटकर चिजहरू पनि त्यहाँ हालिन्छ अनि गउँतेहरू मतलब मिलाएर बनाइन्छ घरेलु कम्पोस्ट पनि प्रयोग गर्छु म घरले मलहरू पनि आफै बनाउनुहुन्छ कि होइन त्यो चाहिँ बजारमा किन्छ यो अलिक गणौला बल त गणौला पाल्ने ठाउँमा लिन्छु अलिकति गणौला नै पालेको छ सबै थोरै छ यसपालि चाहिँ त्यति आफै मल पनि बनाइ मल त हाम्रो आफ्नै एउटा गाई छ त गाउँ त्योहरू बढी प्रयोग गर्छौँ हजुरले त माथि देख्नुहुन्छ हाम्रो गाउँ कलेक्सन अलिअलि कलेक्सन भइरहेछ अनि गलमेडामा पानी लगाउँदाखेरि माथिबाट पाइप सबै गाडेको छ सबै हजुर भइरहेछ अनि त्यहीँबाट चाहिँ पानी दिँदाखेरि त्यो गौत पनि दुई दिन तिन दिन गौत जम्मा गर्ने पानी दिएर त्यो ट्याङ्की एउटा एकैचोटि पठाउँ दुईवटा तिनवटा टनलाई प्रयोग गर्यो अनि त्यसरी मिलाइ मिलाइ गर्दाखेरि मलखा धेरै कम लाग्छ यसले चाहिँ अरू माटोमा अरू के के गर्दो रहेछ हजुरको अनुभवमा कस्तो हुन्छ अब केही मात्र किरा नियन्त्रण गर्छ सर यो साना लाइजन्ने किराहरू बढी त न्युट्रिसन नै दिन्छ बिरुवालाई युरियाले दिने काम दिन्छ गाउँले यस राम्रो बनाउँछ माटो पनि राम्रो बनाउँछ खाद्य वस्तु त राम्रो हुने भइगयो त्यसरी माटोको स्वास्थ्य नै राम्रो हुनुपर्ने कि कस्तो हो माटो त स्वस्थ हुनुपर्छ सर माटोको पिएच मेन्टेन नभए त उत्पादन हुँदैन त अब धेरै अमिलो भन्ने उत्पादन हुँदैन सर अब हामी कहाँ माटो अमिलो धेरै छ हामीले चेक गर्छौँ ठिक छ हामीले प्राङ्गारिक मलहरू बढी गोठे मल बढी प्रयोग गरे हुनाले खास त्यस्तो समस्याहरू छैन छैन हजुर अनि हजुरलाई यो सरकारले केही सहयोग गरेछ के छ कस्तो मैले अघिल्लो वर्ष यो प्लास्टिक घरभित्र प्राङ्गारिक खेती भन्ने एउटा प्रोग्राम परेको थियो यसैबाट बनेको हामीले यो नेटहरू हालेर बनाएको पहिला चाहिँ यो यस्तै बास्कैबाट बनाइरहेको थियो अठार बिसवटा ठाउँमा हालेको रहेको थियो यसपालि चाहिँ यो सरकारबाट दिएको छ देखेको तिन चार यो कत्रो कत्रो कार्यक्रम पऱ्यो ठुलो कि सानो सानो छ पाँच लाख जस्तो आएको थियो साढे चार लाख पाँच लाख त्यस्तै आएको थियो त्यो के के मापदण्ड पुगेन भनेको थियो अलि अलिक बढी पनि थियो क्या अनि यो अनुगमन गरेर त्यति दिनुभयो जस राम्रै छ त्यसको टनलहरू बनाइयो त्यो बनायो त्यसैको सर यो पोहोरको असार असार साउनमा रोपेका बिर्नाहरू छन् पछि नै रोपेको अहिले देखेका बिर्नाहरू हिउँ लागेपछि मरे हजुर हिउँ लागेपछि चिसो भएपछि त मरि नै हाल्छ सरिहाल्छ अनि सहकारीको पनि अलिकति कुरा गर्नुभयो अघि सहकारी चाहिँ कसरी गरियो त्यो पनि अलिकति भनिदिनु सहकारी हामी अहिले यो व्यवसाय किसानहरू जुन कृषिसँग अलिकति चासो राख्नेहरू हामी जम्मा भएर एउटा चाहिँ त्यो देशी देशी हाराहारीमा हामी छौँ यहाँ चाहिँ लगभग लगभग म जस्तै किसानहरू आबद्ध हुन्छ हामी यसो महिनाको एकचोटि छलफल गर्छौँ रोग किराहरू अब कृषि डायरीको सम्बन्धमा भयो बजार भाउको सम्बन्ध हामी छलफल गर्छौँ गर्छौँ अनि यसो भिजिट गर्छौँ आफ्नो फार्महरू आवश्यक पर्ने परामर्श दिन्छ अनि मैले मोबाइल कृषक सिम पनि पाएको छु मैले यो विश्व ब्याङ्क एडमा पहिले त्यो सिम पनि पाएको छु म त्यहाँ चाहिँ आएको मेसेजहरू रिले पनि गर्छु उहाँहरूलाई दिन्छु ए त्यसमा रेगुलर आउँछ रेगुलर मेसेज आउँछ चाहियो भने त्यहाँ पनि खोल्नु सकिन्छ नेटमा खोल्नु सकिन्छ त्यहाँ आएका रोग किराहरू अनि क्ला यो क्लाइमेटहरू कस्तो किसिमको हुन्छ हावाहुरी पानी असिनाहरू कस्तो के छ त्यो सबै आउँछ अनि कुन बिउ लगाउने कहिले बाली पाँच कति दिन लाग्छ त्यो सबै हालिएका हुन्छ त्यो चिजहरू कम छ भने खोज्ने पनि अनि म कृषि कार्यले गर्दा कृषि डायरी पनि ल्याउँछु प्रत्येक वर्ष ल्याउँछु सरसम्म आएर ल्याउँछु आफ्नो आएर ल्याउँछु त्यसबाट पनि हेर्छु होइन भएका जातहरू गर्छु साथीहरूसँग छलफल पनि हुन्छ अहिले हाम्रो सहकारीको साथीहरूले चाहिँ कति जतिमा लगाउनु भएको छ होला त हाम्रो एकजना साथीको चाहिँ यो एग्रो रिसर्च छ यो पनौती मल्टी इन्टरनेसनल माथि पर्छ एकजना त्यो चल्नु भएको छ अनि एकजना यो देख्नुभयो त्यो तल तलको तल छ हाम्रो सहकारीबाट गरेको तल हो यतापट्टि छ सात आठजना यता हुनुहुन्छ पनौतीतिर हुनुहुन्छ मङ्गल टाढा हुनुहुन्छ एकजना मसरुम अहिले यहाँले भेटिहाल्नुभयो मसरुम गर्नुहुन्छ उहाँ पनि सहकारीमा आबद्ध हुनुहुन्छ